kọ́kàn ti increase salary wa báyìí. èmi náà gbọ́ bẹ́ẹ̀. bẹ̀rẹ̀ lóṣù ni o pé mo tiẹ̀ nílò owó gan gidi gan lóṣù ni duty wo ló wà lọ́la báyìí. afternoon mo wà. tinúkẹ́. mo bọ̀. sá. ẹsẹ̀ mi o ẹsẹ̀ mi ẹ bá mi gbé ẹsẹ̀ mi ẹ gbé ah, ẹ bá ń sẹ̀sẹ̀ mi ah, hmm, ẹ̀yìn mi o ẹ̀yìn mi ah, ẹ̀yìn mi ẹ̀yìn mi ẹ̀yìn mi mo fẹ́ yẹ ẹsẹ̀. ọ̀dà mi. ẹ ṣe ẹ ṣe bó ni ọkùnrin àbò obìnrin ẹ kò sí tí ò dáa kò sí tí ò dáa ẹ sọ̀rọ̀. kí ni ilẹ̀ àjọ fi bílẹ̀ tìmí ó bàjẹ́ sùúrù bàjẹ́ sí bílẹ̀. bọ́dá mi dèlà ni àríró eléyìí a fi ń dẹ́rù lọ́rọ̀ ni kò sẹ́ni tí kú àjọkẹ́ ò dùn bá ní kú àjọkẹ́ ò dùn o kó gbàdúrà sọmọ rẹ̀ tàbí ìyàwó rẹ̀ bá a bá ro dídùn fà á máa họra keegun bá a bá sì ro ti pẹ̀lá ijó àbàjẹ́ ọmọ tí àjọkẹ́ fi lẹ̀ òun ẹja mójútó ìyá ọmọ gbọ́dọ̀ jọ ọmọ òkú ọ̀run. ẹ ṣeun tí yín òkú ní bàjẹ́ àní fúri eléyìí san fúnra wa o. àmín. tọrọ ọmọ tájọ kẹfì sílẹ̀ òṣòro rárá o ọ̀dọ̀ ìyá wa lọmọ náà wà báyìí ibẹ̀ náà ni ó sì wà títí tí ó fi dàgbà tí ó fi tó lọ léèwé. délani ọkùnrin ni ẹ o ìwọ̀nba lọkùnrin bára jẹ́ mọ́ o àní rírú ẹ̀ mọ́ o ọlọ́run jẹ́ kára kú fún kọ́ máa kà mí lóhùn ni. Ah! mi ò tí ì rí ọmọ tán fi ṣe tó rẹ̀ Rẹ̀mí. Yes ma. ṣé ọmọ sọ fún mi pé etí ẹ di ògbọ́n kó mò ń pè látàárọ̀. inú ilé ni mo wà. kí ló ṣe inú ilé. mo ń sùn ni mi wá tètè gbọ́. kò dẹ́ni dáa fún ìwà àti oorun tó jọ ń tẹ́jọ́ ń sunra yín papọ̀ yẹn. ẹ kú sí tí mo ní kò ṣe ń kọ́ ah, mo náà ni mò ń ṣe lọ́wọ́ ìgbà tí mò ń ṣe lórẹ̀ mi ni mo sùn lọ. Ah, ẹ ó ti rẹ̀ yín <laughs> kò ní ṣe kó má rẹ̀ yín kò ní ṣe kó má rẹ̀ ẹ́ ó lè wúlò sọ́rí tó bá jẹ́ pé mo bá wọn ṣẹ́ ni màmá jẹun wọ́n ti rí pé kò lè sàn fún ẹ ìwọ ìwọ látọ̀kẹ́dẹ́ lẹ́ẹ̀ báyìí ó ti bàjẹ́ fún ẹ o. ó ṣẹ́gun sí ọlọ́pàá rẹ. eléyìí tí ìyá ẹ ṣe tó fi kú dànù oníwọ náà ra wọlé òwú tí ìyá gbọ̀n báyìí òun náà lọ́mọ máa ràn. ah alóòfẹ́ wúlò useless useless ọmọ nìyẹn ah màá rí àwọn ọmọ mi nígbà tí gbogbo ẹ̀ nígbà tí má rẹ̀ sí jẹun ọmọ tí ẹ ti bọ́ ẹ tí ẹ ti bọ́ ẹ kẹsí kẹsí kẹsí ní tiẹ̀ orí ìyá ẹ̀ ṣìwò ni kò ní dá sí wa àti wa àti ìyá ẹ̀ ọ̀n lọ́dọ̀ ọ̀run. Ayọ̀ká. tí ẹ ti bọ́ ẹ. Ayọ̀ká ìyá bó ní. sá. jẹ́ kí orí ẹ pé sọmọ kò ti jẹ́ kí bàbá ẹ gbóhùn tó bá jẹ́ kó mọ̀ kí mo pè é ní ọmọ àlè ọgbọ́n mi tó bá fi lè jẹ́ kó mọ̀ mm. gbọ́. Ah, ìyá bolú ìyá bolú ìyá bolú ẹ̀mí ló mú pé ẹ. kí ló dé. kí ni rẹ̀mí tún ṣe fún ẹ tó ń pè lọ́mọ àlè. èmi pé rẹ̀mí lọ́mọ àlè èmi kọ́. Ah, ìyá bolú ìyá bolú ní tí mo fetí ara mi gbọ́ nísìn tó pè rẹ̀mí lọ́mọ àlè nísìn nísìn. Ah! ọmọ burúkú kan tó máa já wáyà tàfi sàṣọ sí ni mo máa ń bá wí kì í ṣe rẹ̀mí o kí mo fẹ́ pè rẹ̀mí lọ́mọ àlè fún. ìyá bolú jẹ́ ìgbà ìkẹyìn tí wàá tún pe rẹ̀mí ní ọmọ àlè nínú ilé láì tí ẹlẹ́kọ̀ọ́ gbọ́ mi dáadáa àjọkẹ́ tó bí rẹ̀mí fún mi kì í ṣe àlè mi o ìyàwó tí mo fẹ́ níṣu lọ́kà ni tá a dẹ̀ ṣègbéyàwó nínú church nítorí náà kò gbọ́ dáadáa ẹjọ́ ẹ̀kọ́ ẹjọ́ ẹ̀kọ́ ikú ló bọlá jẹ́ tí bá ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ máa pẹ̀lẹ́ ẹ bá kúkú ránṣẹ́ sí wọn látòkè ọ̀run wá wọn á jókòó sí wọn kò kú ọ̀run. ayọ̀ká ayọ̀ká kí ló sọ yẹn èmi ló ń bá wí ṣé èmi ló ń bá wí èmi ló ń bá wí. Ah, èmi ní gbalẹ̀ ni èmi ní gbalẹ̀ ni yẹ èmi lásán rẹ. mi ò ní gbà mi ò ní gbà sẹ́ ọmọ yàrá ìbá gbẹ́nu lẹ́yìn mọ́ o kí bàbá Bọ́lú kó máa nà mí torí olórí burúkú ọmọ òṣì yẹn. ẹyìn ní sùúrù ìyá Bọ́lú ní sùúrù fún mi ń gbọ́ Adélaní kí n lọ ọmọbìnrin ṣe fún ọ tó fi lù báyìí. ẹ ṣe màmí kí irú ìyá Bọ́lú kó máa pe rẹ̀mí lẹ́kùn tèmi ní ọmọ àlè ojú ah, ah, ẹni ẹ lọ àlójú ẹni ẹ lọ. Hmm. Adélaní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dọwọ́ rẹ o pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ òtò ọ̀lọ́ ṣé nítorí ọmọbìnrin kan ni ló fẹ́ lu ẹni tó bí àròlé fún ọ fẹ́ lù pa sí ó sì mọ̀ pé àjọkẹ́ tó bí ọmọ síńjẹ́rẹ̀ jẹ́rẹ̀mí lẹ́kùn yìí kò bọ́kùn kankan ńgbọ́ ọlọ́run sì bá ní mú kúrò lójú ọ̀nà tá a sì ni wọ́n tún á ọmọ kó o màámi kí lẹ̀ ń sọ tí ó dùn lẹ́nu yìí ah, ẹ má jàrá àtàwọn bá yín gbọ́rọ̀ eléyìí mm-hmm. ah, kí lẹ̀ wí ah, ẹ wá rẹ̀mí lẹ́kún àròlé ọmọ tèmi ni bójóbìnrin ò dá kò jámọ́ nǹkan kan àtọkùnrin àtobìnrin ọmọ ọlọmọ ń jẹ́ àtìgbà tí àjọkẹ́ ti kú kò wù mí gan kí n fẹ́yàwó kò wù mí kí n fẹ́yàwó mi ẹ̀yin náà ni ó tẹ́ mi lọ́rùn kí n wà pẹ̀lú rẹ̀ mi lẹ́kùn mi ó tẹ́ mi lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ́fogun mú mi tẹ́ ní bẹ́ẹ̀ dandan àfi àfi lá kí n fẹ́ kí n fẹ́ kí n fẹ́ àyọ̀ká burúkú yìí àti bẹ́ẹ̀ mo sì ti fẹ́ tán àlàáfíà ò sínú léyìí mọ́ kí ló dé ẹ̀yin àti àyọ̀ká yìí ẹ̀ jẹ́ kọ́mọ yìí ò rí mú mi ogun ogun ogun ogun ogun ogun ojoojúmọ́ kí ló dé nbóbìnrin lẹ́yìn náà nbóbìnrin ló bí yín ẹ̀yin náà sì bóbìnrin kí ló dé kí ló wá dé tẹ́sán pọ́ ọmọbìnrin ò láyọ̀lé ah màmí ẹ má sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ ẹ̀yìn adélani tèmi tí wọ́n wí fún ọ ni mo wí fún ọ̀hún bọ́ ọ bá fi ọgbọ́ bọ́ ọ fi ọmọ gbọ́ mọ́ jẹ́ ń tún gbọ́ bẹ́ẹ̀ rẹ mọ́ kọ́ ọ̀nà ọmọbìnrin ń ló bí àròlé fún ọ ń lèmi sì mọ̀ lóbìnrin tèmi ń tí wọ́n sọ fún ọ nù mọ́ jẹ́ ń tún gbọ́ bẹ́ẹ̀ rẹ mọ́ o. mami ẹ wo ẹ sọ fún kó wábi tó máa gbé ọmọ yẹn rà sí àjẹbẹ má dúró ọmọ yẹn pa ni. dúpa ṣé ni kò dúpa tó o bá lù pa á jẹ́ wípé ọmọ àlè ni ẹ́ ìwọ obìnrin burúkú yìí. ẹ mo ti wọ̀ pẹ́ ni ẹ ẹlẹ́sẹ̀ bọ́ọ̀sà wà lù tó kù. ìyá ṣe wá ṣe nìyẹn. jọ̀wọ́ ń bọ̀ o. ọlọ́run ò ní jẹ́ kó fi iṣẹ́ parẹ́. ń bá mi nígbà tó olúwa ẹ̀ náà fi gbogbo ilé ṣe kìkì ọkùnrin hmm. wo àwọn ọkọ mi fẹ́ẹ́ dé láti school sí i tí wọ́n bá dé igbe ebi o ebi o náà máa ké. ṣó tiẹ̀ rí bàbá wọn yẹn ìyẹn ò tiẹ̀ fi kun ẹ̀báyàn ṣeré rárá. Ah, Défúnkẹ́ ó ṣe gbọmọ ọ̀dọ̀. ọmọ ọ̀dọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ ah, <laughs> ló fẹ́ nu pè báyìí. wo mo ti gbà kan rí bàbá ńlá olórí emèrè. ó ti o. Ah, wo ìjọ tí àṣírí ẹ máa tú báyìí ṣe ni mo rí ẹsẹ̀ méjèèjì tó ká sára ògiri. wo mọ̀lára jẹ́ kí n dúró mi jẹ́jẹ́ báyìí má yẹ kí n tún dá wàhálà kún wàhálà ayé mi o. Ah. ṣé bí wàá ṣe máa ṣe rèé kó tó gbálẹ̀ kó tó fọṣọ kó tó dáná ah. ó ní pẹ́ gbò àánú ẹ̀dẹ̀ ń ṣe mí dúró ná ṣé nínú ẹbí wa àtọkọ ẹ kò sí Christian kankan tẹ̀lé mọ́mọ́ ẹ̀ sọ́dọ̀ ni ẹ ní sọ fún pé ọmọ ọ̀dọ̀ lẹ fẹ́ fi ṣe at least ọmọ christian ó sì fi yàn lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀ kí ló ní mo wí. o ṣe ọ̀rẹ́ mi òótọ́ ló sọ o. ah mo bọ̀ mo bọ̀ mo bọ̀. ìyá wa nínú gbàdébí o wọ́n sì ṣàlàyé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin Rẹ̀mílẹ́kún àti ìyá Bólúfúnmi ẹdùn náà ṣé kò sí nílé o. Hmm, tani. ìyá Bólú ìyàwó yín. rárá kò sí nílé wọ́n lọ ìpàdé olùkọ́ àtàwọn òbí nílé ìwé àwọn Bólú. ọkàn tiẹ̀ dàbẹ́ ó dàbẹ́ ṣe rí Rẹ̀mílẹ́kún lèmi wàá mú o. Eh? mo rò ó mo wò pé yóò dáa tẹ bá lè jẹ́ kó a máa bá mi gbé ń bàdàn mo wò pé kò ní dáa ká jẹ́ kí ìyàwó yóò lù pa ṣe rántí pé ọmọ òkú ọ̀run ni o. Ah. láwálé. ọ̀dà mi. Hmm. ọ̀rọ̀ ńlá ló sọ yìí o ọ̀rọ̀ ńlá ni rẹ̀mílẹ́kún ìbàdàn láwálé ìwọ náà mọ̀ pé mo nífẹ̀ẹ́ ọmọ yìí ìwọ náà mọ̀ pé mo fẹ́ràn ọmọ yìí gan. bẹ́ẹ̀ni. bí n bá ti ń rí rẹ̀mí lẹ́kún báyìí àfi bíi pé àjọkẹ́ mò ń rí ni. Hmm. ìwọ náà sáré ó rí àfi bí ẹni pé ńṣe làjọkẹ́ pọ̀ lẹ́lẹ́nu. ìbàdàn. ọ̀dà mi mélòó ní ìbàdàn sákùrẹ́ àní ẹjẹ́ wá parí ìwé mẹ́wàá ẹ̀ ń bàdàn ó sì dá mi lójú pé kó tó bẹ̀rẹ̀ iléèwé gíga yóò ṣiṣẹ́ díẹ̀ nù àbí ẹ fẹ́ kí ìyàwó yín yọjú ẹ̀ jẹ ni. ẹ dáhùn lóhùn. ẹ ẹ bóò ni ìgbà ló padà sí Ìbàdàn. kí ni mo mú níbí ẹ̀yin àti màmá náà ni mo ní kí n wá wà láfíà yìí ìwòye ọ̀la mo ti wà ń bàdàn. ah kí a ronú sí i jẹ́ ronú sí jẹ́ ronú sí. ó dáa ṣùgbọ́n ẹrù dáadáa o. ojú ọ̀run fún. ládé gbé o ẹkúnlé báwo ni. ẹ ti mú rẹmi lẹkún dé rẹmi lẹkún pẹ̀lẹ́ má ì dìá wọ fíl ah, dìde dìde dìde fíl fún ilé nílé ẹ. my dear rẹmi lẹkún ni o ọmọ ẹ ni bá mi tọ́jú ẹ dáadáa ìyá ò gbọ́dọ̀ jẹ o. Ah, ah, ìyá kẹ ìyá ò ní jẹ. mo kàn tiẹ̀ trust ẹ. báàgì ẹ ń tẹ́. Öyle. My dear. Yep. Ah, very nice. You máa bọ̀ lọ́jọ́kọ́jọ́ oúnjẹ máa ń dá mi lọ́rùn náà. ni. Ah, You can serve the Thank you, ma'am. Jésù mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́ pé mo kúrò lọ́dọ̀ ìyàwó dádì mi o. Mo mà fẹ́ràn obìnrin eléyìí o. Kò burú bí ìyàwó dádì mi. Ó tẹ́ mi lọ́rùn kí n kúkú máa gbé bì. Ṣùgbọ́n dádì mi. Hmm. Daddy, Ah Remy, ṣé kò sí. Daddy, mi. <laughs> my dear my dear relax relax relax wo tó bá ti rí mi gbà pé òun rí dádì ẹ̀ ni fílà hmm? tó mi lé nílé ẹ̀ má sùn má sùn mọ́ hmm? relax ọ̀lẹ́ hmm? má jẹun ẹ lọ. mi ti bọ̀ sùn kí ló dé. ọ̀rọ̀ wẹ̀. ọ̀rọ̀ lásìkò yìí irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn tí ò lè dúró tílẹ̀ máa fi mọ́. ẹ jẹ́ ká sọ ọ́ báyìí nítorí èmi ò lè sùn o. ó dà mọ́ gbọ́. school wo lẹ fẹ́ rẹ́gísítà rẹ̀ mi sí. Ah, ah. ṣé yẹn nílò ká ṣe máa sọ ni. táwọn Túnbọ̀sún lọ ni. school ti Túnbọ̀sún àtàwọn àbúrò ẹ̀ ń lọ nítorí kíni so a tún máa máa san twenty two thousand naira per term lórí rẹ̀ ní àbí mi ò gbà o. <laughs> mọ́mí Túnbọ̀sún ó máa gbèsù láàyè ṣọmọ ẹ̀gbọ́n mi ò kí ṣọmọ tèmi ni. ẹ wò bàbá mọ iye ọmọ tó bí bàbá mọ iye ọmọ tó bí o kò sówó kò sówó ẹ tún fẹ́ rán ọmọ ẹ̀gbọ́n yín lọ sí private school ṣé òun ò lọ sí public school ni gbági high school wà ń bẹ dùgbẹ̀ grammar school wà ń bẹ kí ló ṣe ìkọ́làbà high school aṣàmọ school tó ń lọ lákùrẹ́ àbí ṣé wọ́n sọ fún yín pé twenty five thousand naira per term ló ń san níbẹ̀ ni. mọ mi ìtúbọ sùn. ẹ wò kò lè lọ school táwọn ọmọ tèmi lọ. Ah, ah. wo gbogbo wọn tó fẹ́ dáwọ́ lè yìí kò dá o ronú dáadáa o lọ́ọ̀rù dáadáa bàbá Túbọ̀sùn ìwọ ni kò rò dáadáa bí bẹ́ẹ̀ kọ́ máa ṣe wèrè fún ẹ. ó mo ti gbọ́ ṣé mo ṣáà lè sùn báyìí. Rẹ̀mí. ẹ̀wọ̀n ọmọ ẹ fà ó ènìyàn tọ́lọ́run dá láwòrán ara rẹ̀. ẹ kúlẹ̀ wọ́n bọ́lá tí ń bọ̀ ọjà rẹ o. skul ni ma mi ò yábi kankan. skul ẹ ti ń bọ̀ ní aago mẹ́rin àbọ̀. ẹ má bínú mà onílà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́sìn wọ́n dẹ̀ ní ó compulsory fún àwa tí a fẹ́ ṣe waec a dẹ̀ máa máa bẹ̀rẹ̀ láti aago méjì àbọ̀ sí aago mẹ́rin ni mà. aago méjì àbọ̀ sí mẹ́rin gbogbo iṣẹ́ ilé yìí ta ló máa máa ṣe wọ́n ṣé mi ni àbáwọn ọmọ mi wò ó kò sáyè sọ fún wọn pé o ò lè ṣe lẹ́sìn kankan o tí aago méjì ààbọ̀ tó bá lù kó tó dé inú ilé ìlọ́la wàá rí iná nínú kànga. mo ti gbọ́ ma. Rẹ̀mí. ma. adúrò ẹ̀ tún tọ̀ lé mo wọ inú yàrá yín níṣẹ́ ni gbogbo ẹ̀ ń já fíkánfíkán. rárá mà sunday ni mo ní kó sá fún mi kò dé dá mi lóhùn. rẹ̀mí o ti ń purọ́ o ti ń purọ́ o ti ń purọ́ wo àwọn ọmọ tèmi ò kì í tọ̀ kó tó wọnú ilé yìí o túbọ̀ sọ ẹ̀gbọ́n wọn kò tọ̀ ní kékeré kí ló wáá fẹ́ fà á tí sunday ọmọ ọdún méjìlá àti tọ́lá ní ọmọ ọdún mẹ́jọ máa wá máa tọ̀ wo má fi ìtọ̀ má fi pa àwọn ọmọ tèmi o mo fẹ́ kó lọ kó gbogbo ẹrù ẹ pátápátá kó lọ kó wọn sínú stọ̀ kó máa fi ìtọ̀ parẹ́ ń bẹ̀ ah mọ́mí. ó máa ń gbomi lẹ́nu èèyàn bíi tiẹ̀ kọ́ ló ń sun abẹ́ bridge lẹ́kọ̀ọ́ ni get out of my sight like mother like daughter get out. Huh buradila ní ẹ má bínú ẹ sọ <coughs> sorry ẹ <coughs> eh, mọ̀ gbọ́ ibo lẹ ní rẹ̀mílẹ́kún wà ń sìn. ọ̀dọ̀ láwálé àbúrò mi nìbàdàn ibẹ̀ lẹ́yìn ó wà. Hmm. ṣé ẹ̀dẹ̀ ń gbàdúrà fún ọmọ yẹn dáadáa. <sighs> ṣé o sì. kò sí àmọ́ ọlọ́run bá mi sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lórí ayé ọmọ yẹn nínú ìran tí ọlọ́run fi bá mi sọ̀rọ̀ yẹn mo rí afárá ńlá kan tí àwọn pílàsì mẹ́rin kan gbé dúró mẹ́ta nínú àwọn pílàsì mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn sanra gan-an ìkan wá tínrín lójijì mo kàn rí i pé àwọn pílàsì mẹ́ta tó sanra yẹn wọ́n wó lulẹ̀ ó wá ku ẹyọ kan tó tínrín yẹn hmm. ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu mi pílà kan tó tínrín yẹn sì gbé afárá yẹn dúró. Ah, nígbà tó yá mo wá rí ọmọbìnrin kan ló gbé katapílà dé lóní dandan àfi tóun bá wó pílà kan tínrín tó kù yẹn àfi tóun bá wó tí afárá yẹn bá wó lulẹ̀ kí ló dé má wo afárá lulẹ̀ ibi tí mo ṣáà ti ń bá ṣe àríyànjiyàn lórí pílà yẹn kó má wó lulẹ̀ ibẹ̀ nìran yẹn ti ká kúrò lójú mi. pásítọ̀ kí wàá ló lè jẹ́ ìtumọ̀ olú àlá báyìí. èmi náà ò fi taratara mọ ìtumọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó ń tó ń yé mi ni pé tẹ́lẹ̀ afárá yẹn ó dúró fún ìgbésí ayé yín yé mi ó hmm, hmm, hmm. yé mi uh-huh. bó bá ṣe pé ìgbésí ayé mi ni afárá òun dúró fún ẹ̀yin pílà tẹ́ ẹ sọ rẹ̀mí lẹ́kùn ni rẹ̀mí lẹ́kùn mi ló túmọ̀ sí ṣé ẹ wá rí èyí obìnrin tẹ́ ní ó gbé katapílà ó fẹ́ fọ́ pílà ìyá ni ìyá Bólú ni ìyá Bólú ni ò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ mí lẹ́kún òun ni ò fẹ́gbẹ́ rẹ̀ rí lákìtàn ìyá Bólú ni. ẹ ẹ ẹ o ẹ má ti jẹ́ ká fi wàǹwara wá ìtumọ̀ sí ọ̀rọ̀ yìí o ó ṣeé ṣe kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ tún lè má jẹ́ bẹ́ẹ̀. ìyá Bólú ni sẹ́ ìyá Bólú ni. ṣáà máa gbàdúrà fún ọmọ yẹn kí àwọn ayé má bàa fi ọwọ́ bo ògo ìràwọ̀ ẹ̀ mọ́lẹ̀. nǹkan kan ló dá mi lójú èmi ò ní kí tọmọ èèyàn kan má dáa bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tí mo fọwọ́ bo ògo tiẹ̀ lójú nítorí náà ah, kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ bo ògo ọmọ tèmi mọ́lẹ̀. fọ gbogbo àwọn abọ́ tó wà níbí tó bá da ilé kí ló fẹ́ káwọn ọmọ mi fi jẹun. ẹ má bínú wa aṣọ túbọ̀ sùn Sunday àti Tádé ni mò ń fọ lẹ́yìn kùlé mo dẹ̀ sọ fún Sunday pé kó bá mi fọ mi mọ̀ pé kò fọ. mo mọ kò ní jẹ́ kí n wí níbo ni ìwọ ti gbọ́ pé ọkùnrin ń ṣiṣẹ́ ilé ṣé o mọ̀ pé àròlé ni wọ́n ni wo ṣáà má pa mí bó ṣe pààyẹ́ ẹ o àjẹ́ ọmọ. Ah, mọ́mí lẹ́nu ẹ. kí ló ń ṣe lẹ kí ló ń ṣe tó dìde lẹ fún mi jàre ó mà ń díbọn <laughs> ó ń díbọn kí ló ń ṣe tó ń dákú. Màá ah! kí ló ṣẹlẹ̀? Ah! Màá mi kí lélẹ̀ ẹ̀jẹ̀. Dákẹ́dákẹ́ má pariwo, jẹ́ ká jọ gbé. <sighs> Àjọkẹ́ Àjọkẹ́ òkú ọlọ́mọ yìí sùn o àjọkẹ́ bẹ̀yìn wò kó kó kó wá wọ ọmọ rẹ o bẹ̀yìn wò wọ ọmọ rẹ o àjọkẹ́. bro Délani kí lẹ́ ń ṣe yẹn ẹ̀ ń bẹ òkú tó ti kú lọ́wọ́ ẹ̀ kó wá máa ṣètọ́jú àlàyé àbí àbá ká má rí i ká má rí i ni Paul wí. ṣùgbọ́n pásítọ̀ ìgbàgbọ́ àwa Yorùbá ni pé béèyàn bá kú tó sì fọmọ́lẹ̀ láyé irú òkú bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ sùn nítorí ó gbọ́dọ̀ máa padà wá wo àwọn ọmọ tó bá fi lẹ̀ làwa yorùbá fi máa ń wí pé òkú ọlọ́mọ kì í sùn. ẹ wo Bùrọ̀délàní kò sí òótọ́ ọ̀rọ̀ kan bíi ti wúwo mọ nínú olùgbàgbọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ kà nínú bíbélì tèmi náà dẹ́ kà bíbélì sọ pé a ti fi lélẹ̀ fún ọmọ èèyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo lẹ́yìn rẹ̀ ìdájọ́ ni ṣẹ́ẹ̀rí tó kù bá ti kú tó bá ti wọnú kòtò kò ní ohunkóhun láti ṣe pẹ̀lú àwọn tán bá wà láyé mọ́ kò ní nǹkan kan láti ṣe pẹ̀lú àlàyé. ọ̀dà àwọn àkúdàáyà wa ńkọ́ báwọn èèyàn kan bá kú àwọn ọmọ wọn pò wọn rí wọn àwọn kan ó rí bàbá wọn tó ti kú àwọn kan ó padà rí ìyá wọn tó ti kú láti bí ọdún kan bí ọdún méjì sẹ́yìn bóun táwọn yẹn ṣe jẹ́. ṣe é rí i ara ìtànjẹ èṣù náà ni ṣe rí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn kan wà tán ní agbára láti gbé àwọ̀ ẹlòmíín wọ̀ ṣó ti ń yé yín wọ́n á gbé àwọ̀ ẹlòmíín wọ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí í gbé káàkiri ayé ṣe rí téèyàn bá kú tí ẹnìyàn ò bá jẹ́ ẹni ìgbàlà kó tó kú tí tó túmọ̀ sí ni pé tí ò bá jẹ́ àtúnbí kó tó kú irú àwọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ làwọn ẹ̀mí òkùnkùn yẹn máa ń gbé wọ̀ tí wọ́n á fi máa káàkiri ayé tí wọ́n fi máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe irú àwọn yẹn làwọn èèyàn máa ń rí tí wọ́n á sọ pé wọ́n ń rí ẹnìkan pé àkúdà yá. Hmm. bàbá sì wo pásítọ̀ jésù náà àwọn èèyàn rí o àwọn èèyàn rí káàkiri dájúdájú ó láti jẹ́ pé àkúdà yá náà ni jésù. <laughs> Wúrádé lálẹ́. Mr. Lawale, a few gbọ́dọ̀ fi ọ̀rọ̀ yìí tó àwọn ọlọ́pàá you. o. Òótọ́ ni mo jẹ́ family doctor yín. Ṣùgbọ́n ìyàwó yín fọ́ ọmọ ọ̀dọ́ yín lórí bẹ́ẹ̀ yẹn. Decord ni. I ní to stitch ẹ̀ ní oh no, the police must hear this. Dr. Adigun ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ pa mí sílẹ̀, ẹ má pa mí síta. Ẹ wo ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé bọ́mọ ẹ ṣe jẹ́ fún yín. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run bọ́dé la ní jésù kì í ṣàkúdà àyà o tí jésù ò rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn rárá ṣe rí kí àkọsílẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kó bàa lè ṣẹ lórí jésù ní tiẹ̀ fi rí bó ṣe rí yẹn jésù kì í ṣe ẹlẹ́ran ara kì í ṣe èèyàn bíi tiwa ọmọ ọlọ́run ọ̀gá ògo ni jésù ọlọ́run sì tún lòun náà yàtọ̀ sí yẹn ṣe rí ká ní pé jésù ò jíǹde ìgbàgbọ́ irú àwa onígbàgbọ́ báyìí bá pín in. ó dáa Ah, ó yé mi ó ti yé mi pásítọ̀ ṣùgbọ́n mo mọ kinní kan dájúdájú wípé ẹni tí ò bá jẹ gbè ò lè kú ẹni tí ò bá jẹ gbè ò lè kú o pásítọ̀ ah, níwọ̀n ìgbà tí mo bá ti ní kí tọmọ èèyàn kan má dáa ó di dandan kò sẹ́ni tó lè ṣe mí níbi bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè ṣe rẹ̀ mí lẹ́kùn mi níbi. bùrọ̀dẹ́là ní kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ o ah, àìmọye àwọn èèyàn tí ò jẹ gbè dẹ̀ ti kú gbè àìmọye àwọn èèyàn tí àwọn ọmọ aráyé ti tán ti gé ìràwọ̀ wọn tán ti tán ti dá ẹ̀mí wọn légbodò ṣe rí àwọn ẹni bí àwọn ò mọ̀ bóyá ẹnìkan ló jàre àbẹ́ ẹnìkan ló jẹ̀bi tán bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ̀ka wọn ṣe rí ẹnìkan ṣoṣo tó bọ́ lọ́wọ́ àwọn ẹni bí òun lẹ́ni tó bá ní Jésù nínú ayé ẹ̀ tí Jésù ń ṣe alága tó ń ṣe àkóso ayé ẹ̀ nìkan ló bọ́ ṣe tiẹ̀ wá rẹ̀ ẹni tó bá tún ní Jésù iná gan-an láti di ara ẹ̀ lámùrè ìbúra lání Ah, ó ní kírísítẹ́nì má tí ì wá ìsinmi kírú kírísítẹ́nì bẹ́ẹ̀ dira ẹ̀ lámúre bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ah, ọjọ́ iwájú tó ń gan àfàìmọ̀ kó má dùn wọn mú peter. ẹ sì ríyìn òwe o pásítọ̀. Hmm. bùrọ̀dé lani. ní ẹ máa gbàdúrà fún rẹ̀ mi lẹ́kún dáadáa káwọn ẹni ibi má bàa fọwọ́ bò ọmọ yìí ń ni o ara ẹ̀ ti yá ṣó ni wọn á kọ́kọ́ ran orí fún ni kọ́ńdìs ṣàjẹ̀ lé rẹ̀ wò aṣọ ti gan lé o ìwọ náà ni wàá kúkú fún òkú ìyá ni. ó di dandan kó o sin. ṣùgbọ́n ẹ ní láti bá ìyàwó mi sọ̀rọ̀ gidi gan child abuse lélẹ́yìí tí àwọn ẹgbẹ́ tó ń mójútó ẹ̀tọ́ àwọn ọmọdé bá bá gbélé wọn bá yín fà o it's a very serious matter wọn bá yín fà o. ẹ ṣé dókítà mo ti gbọ́ ẹ ṣé gan-an. jẹ́ kí n sọ fún ẹ láì tí ẹ̀ dára kò gbọ́ mi sìn kò gbọ́ dáadáa rẹ̀mí lẹ́kọ̀ọ́ kìí ṣe ọmọ ọ̀dọ́ ẹ o ọmọ ẹ̀gbọ́n mi ni ọmọ tèmi náà dẹ̀ ni tí wọ́n bá bí ẹ dáa kó tún fọwọ́ kàn mọ́ yẹn wàá iná kànga lọ́jọ́ náà. dájúdájú àyọkà ni àyọkà ni obìnrin yìí ní ète burúkú kan tó fẹ́ ṣe ó ní ète burúkú kan tí obìnrin yìí fẹ́ ṣe sí rẹ̀ mi ilé iṣu sí lóbìnrin yìí o ilé iṣu ni ta ló mọ nǹkan tó ń gbìyànjú àti ṣe báyìí hm? kò ṣòro. Hmm? èmi náà dojú àdúrà kọ ni bó bá tiẹ̀ ṣeé ṣe gan-an kó kú kó kú dànù kó fi mi rẹ̀ mi lẹ́kùn mi sílẹ̀ fún mi. <sighs> Ah, àjọkẹ́ ikú mà jẹ́ o. tún nìyẹn. hello bọ̀dá mi ẹ káàsán ẹ kújọ́ mẹ́ta àlàáfíà a wà àlàáfíà ni àṣírẹ̀mílẹ́kún àlàáfíà ló náà mo ṣe gbóhùn àti Sunday dé láti school sí náà ni ẹ eh, eh, mo ti gbọ́ eh, kí lẹ mo gbọ́ mo gbọ́ hello hello. kẹ́ má bínú ṣọ́rọ̀ yìí náà ni àbí mi a ní ẹ má bí ẹ má bínú ta lè bá sọ̀rọ̀ lórí fóònù. tọ́jú báyìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ àtijẹ́ta tá a ti dé láti hospital ni ìwà rẹ̀ ti yàtọ̀ pátápátá jésù mo dúpẹ́ tẹ gbàdúrà mi o àbí. ọlọ́run nìkan lọ́mọ o èdùwà rẹ̀ nìkan lọ́mọ o ọlọ́run nìkan lọ́mọ. ma aṣọ ilé wọ̀ ni náà ti dà eléyìí dà. àwọn aṣọ tí mo rà fún ẹ lánàá nǹkan. ọ̀kan nínú ẹ̀ ni màá wọ̀ lọ́la ẹ̀wọ̀n pọ̀ la Sunday. ìkan lára wọn ni kò lọ wọ̀ ṣó ti bọ́. okay ma. àǹtí rẹ̀ mi. Guess what? Daddy yìí ti day. Daddy come up má purọ́ ká má jalè. Daddy yìí ti day, o. Àbájọ. Àṣé daddy mi ń bọ̀ Ha! Òrojú ìyá ṣọmọ olóore ya you. o. Ojú la gbogbo mo ti bá mi tọ́jú rẹ̀ lẹ́kùn èmi ló tọ́jú èmi so wá rí ọlọ́run ẹlẹ́sàn tí máa ń san ní lẹ́sàn rẹ̀ yóò bá mi san fún ọ ọlọ́run ó gbé olùrànlọ́wọ́ dìde gbogbo bó ti ń ṣe fọmọ tèmi náà ọlọ́run ó gbé olùrànlọ́wọ́ dìde tí ó ṣe fáwọn ọmọ tiẹ̀ náà ò ṣe <laughs> ó kárí ẹ ṣe bóòdì lèmi lẹ́kùn mi dà. ó wà nù yàrá ẹ̀ ń para lọ́wọ́. ẹ ṣe ẹ ṣe ẹ láwálé ńkọ́ kẹ́dẹ̀ máa wo wọn kì í lọ bí iṣẹ́ lónìí wọ́n ránṣẹ́ pé wọ́n láti bí iṣẹ́ ni a sì mọ̀ pé wọ́n ò pẹ́ báyìí o. tó o dà yóò dé bá mi yóò dé bá mi. báwo ni sà ṣé kí n bá yín tẹ̀bà àbí kí n bá yín ro àmàlà. nǹkan rẹ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ rí mm. àmàlà dà mm. àmàlà dà àmàlà ẹ ṣé ẹ ṣé o ẹ ṣé o. rẹmi má rẹmi rẹmi. Mommy, mommy. Oh God. Rẹ̀mí. Ma. Etí mélòó ló ní? Méjì ni ma. Kí lo fi ń gbọ́? À ah, mo fi ń gbọ́rọ̀ ni. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ. Tó bá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún dáàdì ẹ, tí wọ́n bá lọ tán, màá fẹ́ gbẹ̀mí ẹ. Ṣìkàṣìkà gbàgbé Um, ẹ káàárọ̀ o ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́. ẹ káàárọ̀ sà. èyí láti sọ fún yín pé èsì àwọn oníwèé mẹ́wàá tí a retí ó ti dé báyìí. inú wa sì dùn láti sọ fún yín pé iléèwé wa jẹ́ ìkan lára àwọn iléèwé mẹ́wàá tó ṣe dáadáa jùlọ. èyí tó wá dùn wá gan-an òun ni pé ìkan lára àwọn ọmọ wa òun ni ó ṣe dáadáa jùlọ ní gbogbo ìpínlẹ̀. fún ìdí yìí ìjọba ti fún ní scholarship pé kó lọ kàwé ní orílẹ̀-èdè yìíkéyìí tí ó bá wù ú ní ilẹ̀ Europe. mo pe omidan náà wá láàárọ̀ yìí pé kí ó wá bá wa nígbà tá a bá ń ṣe assembly láàárọ̀ kí ó lè jẹ́ kóríyá fún ẹ̀yin tí ó bá kù tí má sì ti pe orúkọ ẹ̀ jáde mò ń fẹ́ kí ẹ fún ní àtẹ́wọ́ tí ó ṣe kí ni tí ó rinlẹ̀ dòdò orúkọ akẹ́kọ̀ọ́ náà ni omidan Margaret Rẹ̀mílẹ́kùn Adélaní. kí èyí kí ó jẹ́ kóríyá fún gbogbo yín pé ọmọ tí ó bá kàwé ẹ̀ dáadáa bàtà á ṣe kí ni ṣùgbọ́n eléyìí tí ò bá kàwé dáadáa ló máa ń sọ pé f9 ni wàhálà fún mi sá àbẹ́ẹ̀kọ́ what I've just said is that what we are seeing happening to Remilekun is an evidence of a scholarly performance which is the evidence of a concocted legicability. Yeah. Keep quiet! You this bravadose bravados! òráyé hmm. ẹ lóde báyìí òráyé hmm? ẹ lóde àbó òrí rẹ̀mílẹ́kún nìyẹn òun náà ti fún scholarship yẹn níbo lọmọ tìyẹ wà sọ fún mi náà níbo lọmọ tìyẹ wà nígbà tó jẹ́ pé àsìkò tó yẹ kó o fi bójú táwọn ọmọ tìyẹ ọmọ ọlọ́mọ ló ń rí sí káàkiri ọmọ ọlọ́mọ ló ń fàwọ́ fọ́ lórí báwo lọmọ tìyẹ ò ṣe ní dé pẹ̀lú result tí ò dáa hmm? ó wá dé ó ṣe àwọn f9 jọ fatai mẹ́sàn-án police number <laughs> ó kàn dùn mí pé àwọn ọlọ́pàá gan fúnra àwọn tá a bá ní kó lọ join àwọn kò gba fẹ́lẹ́ ọmọ ó useless fún ara ẹ̀ kò tún wúlò fúnjọba kò máa sí wàhálà ń bẹ iṣẹ́ fọ́níṣọ̀ wà ń bẹ tí wọ́n yẹ kó yẹn ló máa lọ jọyìn ó kù sí ń lọ́wọ́ bó dẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ ẹjọ́rin ni ọwọ́ yín ló wà òwú tí àgbọ̀n lọ́mọ ń ran. ti. Mm. ìwé ilẹ̀ mi ti ń bẹ lẹ́yìn post office ni jẹ́ àtà kó lè rówó mú dání bó bá ń lọ sílùú òyìnbó lóṣù tó ń bọ̀ ọ̀dọ̀ estate agent ni ó jẹ́ àgbé lọ. no dádì mi kò nílò kẹta ilẹ̀ yìí scholarship yìí ó ti ká owó iléèwé mi oúnjẹ jíjẹ àti ilé gbígbé fún ọdún tí màá lò ní amẹ́ríkà. bẹ́ẹ̀ ni sá. Ah. owó iléèwé nìkan lèmi rò pé ìjọba ó san ni. no rárá o àwọn ẹgbẹ́ kan tí wọ́n ń pè ní Ford Foundation ni wọ́n ṣe agbátẹrù rẹ̀ ìjọba kan ṣe àkóso rẹ̀ ni. Ah. jésù mo dúpẹ́ jésù mo dúpẹ́ o ìgbà wo lẹ wà lọ báyìí. Ah, oṣù tó ń bọ̀ yìí ni. Ẹ̀mílẹ́kún ìwọ náà lóyìnbó. ó yé mi náà lẹ́nu o. tó o. ìrètí ń bẹ fún igi tí a gé lórí ìrètí ń igi tí a gé lulẹ̀ ènìyàn tó ti gba Jésù ìgbé ayé ọ̀tun ni ó máa gbé nítorí tí ń bẹ fún igi tí um, of course ah, Rẹ̀mí mo rò pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ láti night duty kan ni ṣé ó yàtọ̀ sí àwọn iṣẹ́ ọjọ́ gbálẹ̀ fọ̀dọ̀tì ni. òun náà ni o kí la fẹ́ ṣe. Rẹ̀mí ọ̀rẹ́ tí ń kúrò lójú lásán o ìwọ tó lọ sí medical school tó wá ń ṣe lè káàkiri l'Amẹ́ríkà. wo Tọ́lá iṣẹ́ ṣòro rí nílùú yìí kò sẹ́ni tí ò kì í ṣe odd job àwọn pòfẹ́sọ̀ gan wọ́n ń ṣe. ẹ mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí ẹ ti kúrò lójú lásán ọdún kejì ni tó ti jáde kúrò ní medical school má bínú o ìyàwó mélòó dádì ẹ ni. <laughs> Tọ́lá ó tún ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ò ju ọ̀rọ̀ ayé lọ. no ah. Rẹ̀mí má fọ̀rọ̀ ìṣàwọ̀dà mo ti pray fún ẹ mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ogun kan tẹ̀lé wá sí Amẹ́ríkà. ogun tẹ̀lé mi wá sí Amẹ́ríkà mm, forget it. yes ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn arógo síwájú ológo àwọn adúródeni lọ́jọ́ ire sórí mm. àìmọye ọmọ Nàìjíríà ló wà lóyìí tó jẹ́ wípé wọ́n kàn wá bíi aláìsìn ni tírú wọn bá padà lọlé irú wọn náà ń pè ní bó ṣe lọ ló ṣe bọ̀. Hmm. òótọ́ ló dẹ̀ sọ o. ìyàbólú. ta ló ń jẹ́ ìyàbólú. Hmm, ìyàwó dàdí mi ni. mo sọ bẹ́ẹ̀ náà obìnrin lẹ́ńtọ́ náà fi hàn mí nínú ìran tí mo rí. ó ní kó fi yèdénú kó o dáríjì òun ó tún ní kó o súre fóun. Ah! kí ló dé ọ̀gbẹ́ni ṣé kò sí wọ́n sọ pé mi ni mò ń ṣe àjẹni mi àbí hmm. ìgbà tó lọ léèwé tó kàwé tó ṣe ìdánwò tó kó jẹ kò sẹ́ni tó ń ṣe ń gbà yẹn ó gba scholarship lọ lóyìnbó èèyàn ò ṣe ó wá dókítà tán ní ìsìn ayé wa ń káàkiri ẹ gbọ́dọ̀ ṣọ́ ayé gidi gan o. ṣé n tó fẹ́ sọ rèé ẹ́. ẹ wo babolú ẹ má sọ mí lẹ́nu o mi kì í ṣàjẹ́ mi ì ṣàjẹ́ rí abẹ́rí mi kí kẹ́sẹ̀ sọ́gìrì rí ni ah, tẹ́ bá dẹ̀ mọ́lé wòlíì tó má jẹ́ kẹ́ lọ pè wá ìbá dẹ̀ jẹ́ babaláwo àbẹ́ ayéláyé lálá ó ti yá. Rẹ̀mí báwo ló ṣe ń hùwà báyìí ó ṣe máa ní kọ́ lọ́ máa bẹ́ẹ̀ bí àjẹ́ ó dẹ̀ ń hùwà bí ẹni pé o kì í ṣe Christian àjẹ́ lòun bọ̀ ń lé ẹ̀ òun lọ́ọ́ tilẹ̀kùn ṣé ó sọ fún ẹ pé náà ló fẹ́ gbà wọlé ni. ó dáa kí n kì í ṣe. yeah now you're talking let's pray. ọ̀rọ̀ bá di wájú o. wá back on ni o not too far. No worry, you ayọ̀ tí ẹ náà ní pẹ́ dé hmm, ṣùgbọ́n. àmín. Um, can you just close your eyes and make a wish? A surprise for you. You don't mean it. Close your eyes. Okay. Okay. Okay. Check it out. What is <laughs> Just check it out. No. Letter of employment. <laughs> oh, thank God. <laughs> me at last. Mm, oh, I thank God. Oh, oh it was celebrating. sure, sure. Let's go inside. Ẹ ṣé Yeah. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti fowó ránṣẹ́ through Western Union money transfer. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Eight thousand dollars. Ẹ bá mi wábi tó bá fine ní Ìbàdàn ni o. Ìbàdàn ni mo fẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ má kọ sílé o bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe mo dẹ̀ ti fowó ránṣẹ́ sẹ́yìn náà mo fi five hundred dollars ránṣẹ́ sí yín ẹ ok bye. dèdè o ẹ tún bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n ọjọ́ pátì yẹn máa gbà ah! Ah! máa gbà ṣẹ́rí ní ọjọ́ yẹn báyìí ah! tó lórí yẹn tó bá ti ń kì mí lèmi náà wá máa gbẹ́sẹ̀ báyìí àyà ọlá wálé bò ń lẹ́jọ́ ṣáàbà mi. wo ìjókòó tó ṣe yẹn tó yẹn tó tó tó tó tó tó n tí mo ní kó bá mi ṣe ní kó alọ́ mi ṣe ń sìn fẹ́ kó lọ sọ́jà ń sìn gbogbo nǹkan tí n kó bá mi rà bá mi rà kíákíá kíákíá báyìí ní lọ wọlé lọ. ṣé ó pé. ó pé ọ̀gá. ó dà bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n eléyìí ò lè ra igi gidi o. kí ló dé ra nǹkan tó bá ká. àkùn ló yẹ ká rà ṣùgbọ́n igi funfun tá gbọ̀n lélẹ̀ máa ká o. a ní kó o rà bẹ́ẹ̀. igi funfun. kò ní pẹ́ tá fi gbó o. o gbọ́n kan tí mò ń sọ ni àdúndé sọ pé owó pọ̀ lọ́wọ́ òun òun kan ló ní ká bá wọn mánéjì ẹ̀ ra nǹkan tí mo ní o rà fún mi jàre. mo ti gbọ́ sà. tìmílẹ́yìn ó kàn ti ẹ̀dá ìwọ náà ti ń bọ̀ tèmi má bọ̀ ń bó o ní oníṣẹ́ ṣé gbogbo ẹ̀ ń lọ dáadáa ṣá. adúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́. ẹ mo róníṣẹ́ ẹ gbogbo nǹkan tó ní a máa lò láti fi parí ilé ìmórí. bẹ́ẹ̀ni. ẹ ṣòrí lóòótọ́ four hundred bags ló yẹ ká fi parí ilé sìmẹ́ǹtì ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká dọ́gbọ́n sí i fẹ́ ká manage two hundred bags. two hundred bags. bẹ́ẹ̀ni. <laughs> ọ̀gá ẹja dán three fifty wò. three fifty bags ni ó yẹ kí lé ní foundation tó dá ńlẹ̀ ala manage two hundred Ah ṣáàṣẹ máa ṣe irú ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní tá a máa ṣe ni pé sórí a máa mú yanrìn a máa fi po sìmẹ́ǹtì yẹn dáadáa tá a bá ti kó tó ti kí ilé ti dúró a ṣáàṣẹ máa ṣe irú ẹ̀ ilé iṣẹ́ àwọ̀kọ́. two hundred bags. bẹ́ẹ̀ ni ṣe ń sọ̀rọ̀ nsìn ni bó ló forúkọ sí dẹ́ẹ̀dẹ́ẹ̀ tó ń jẹ́ Suleiman Gudu ẹ ṣiṣẹ́ dáadáa o. ọ̀gá owó one fifty bags of cement lélẹ̀ mo fi pé two hundred lẹ́fẹ́ rà tẹ́lẹ̀. wọ àbúrò wàá bá mi dọ́gbọ́n sí ni òótọ́ owó one fifty mo fún ẹ àmọ́ bá mi kọ́ sínú receipt pé two hundred bags ni mo rà ó ṣáà mọ̀ ayé ń ṣerú ẹ̀ náà. ọ̀rọ̀ ń yé mi lóòótọ́ ayé ń ṣerú ẹ̀ ṣùgbọ́n receipt ọ̀tọ̀ máa já fún yín but ẹ máa. kò sí wàhálà kò sí wàhálà. igi fàdálà mo fẹ́ o. fàdálà bò. tó bá sì ti ń gé e Eh, kó mọ bá mi fawọ́ ẹ̀ sẹ́yìn díẹ̀ ah. díẹ̀ two by four yẹn má jọ pé o two by three náà má jọ pé. kí kankan má pè. Ah, two by two jẹ́ kí yẹn pé n tiẹ̀. ọ̀dà ọ̀dà ah ẹ̀tún tèrè yẹn kan bò mọ́lẹ̀ nu o. Eh, bó ṣe gbà nìyẹn hmm. bí tẹnìkan ò bàjẹ́ tẹnìkan ò lè dá hmm. àṣírí ni. àṣírí ni lọ́wọ́ kan one time àṣírí ni ọ̀dà náà olóòótọ́ wa ń kọ́. ẹ ṣá máa jó ẹ ṣá máa yọ ọlọ́jọ́ ìbí o ẹ ṣá máa jó ẹ ṣá máa yọ̀ ọlọ́jọ́ ìbí. ẹ ṣá máa ẹ ṣá ọlọ́jọ́ ìbí o ẹ ṣá ẹ ṣá ọlọ́jọ́ ìbí. ọlọ́jọ́ ìbí. ọjọ́ ìbí ìjọ kan ẹ̀ o ṣé kí ìyá tó dá wa lé o ọlọ́jọ́ ìbí fẹ́ ìjọ kan ẹ̀ o ẹ̀fúnkẹ́ ọlọ́jọ́ ìbí òní àyànlọ́wọ́lé ṣá máa bá dèmí tìyàn lóríire ọlọ́jọ́ ìbí fẹ́ ìjọ kan ẹ̀ kí ìyá dá wa lé ọlọ́jọ́ ìbí ìjọkan ẹ o. ọlọ́jà ìdè o. ìjọkan ẹ o. ṣé kí ìyá gbéra wa lò ó. ọlọ́jọ́ ìbísẹ́ ìjọkan ẹ o. torí ọlọ́run pa kọ́ bá lẹ́ díẹ̀ díẹ̀ torí ọlọ́run ọba ni. Cheryl, hi Cheryl, hi Cheryl, hi Cheryl, hi Cheryl. Ẹ jẹ́ bá mi pàtẹ́wọ́ fún onílù wa. Cheryl, ẹ afẹ́gbàdúrà fún ọlọ́jọ́ ìbí ìyáàfin Adéfúnkẹ́ Ọláwálé. A sì fi tọwọ́tọwọ́ pé pásítọ̀ wa pásítọ̀ Peter Ọbaṣọbẹ̀ kí wọ́n wá fún wa ní àdúrà. Ẹ bá mi fún wọn látẹ̀wọ́. sọ wípé ó dára kí a máa ka iye ọjọ́ wa ìgbàkígbà tí a bá ń ṣe ọjọ́ ìbí ohun tí ó yẹ ká máa rò nínú ọkàn wa òun ni wípé ìjọ tí a ó lò láyé ó dín ní ọjọ́ kan kẹrẹ kẹrẹ à ń súnmọ́ ọjọ́ ìdájọ́. wo ṣé bí àdúrà làdé kó wa gbà ewo ni ti wàásù ká ló lè wàásù wo lọ bá mi gba microphone lọ́wọ́ ẹjọ. ẹ̀jẹ̀ ah, á ní sùúrù fún wọn pátápátá wọn á lo ṣèjú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún wọn á dẹ̀ sọ gbogbo nǹkan tó wà lẹ́nu wọn á dẹ̀ kọ́ntínú nǹkan tá a wá ṣe. mo ní kó lọ bá mi gba microphone wọ́n ní olóògbé microphone ṣé mo kò tí ì gba balance. kò ní ìjọba rẹ ní gbangba ní ọjọ́ ìdájọ́. Ah, ẹ má bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe o. ohun tí ó kàn lórí ètò wa ni gígé àkàrà òyìnbó ọlọ́jọ́ ìbí àti ọkọ wọn wọ́n fẹ́ gé àkàrà òyìnbó bá ṣe máa gé leléyìí o MC ló máa ló ló ló máa ṣe atọ́nà. lẹ́yìn ọ̀kan èjì ẹ̀ta ẹ̀jẹ̀ àkàrà náà. ó yẹ ìdílé báyìí o. ẹ ṣe àdúgbò ẹ ṣe ẹ ṣe gan ni. ó yá o ó yá o. ení èjì ẹ̀ta ẹ ṣé o ẹ ṣé o ẹ ṣé o. àṣẹ iṣẹ́ mi sá ẹ ṣé thank you very much ẹ ṣé gan. ohun tó kàn báyìí ni ìjó ọlọ́jọ́ ìbí ó fẹ́ fẹsẹ̀ rajó wọ́n fẹ́ fìjó yẹ wá sí ẹ mo fẹ́ pe onílù wa kán bá wa dá gọ̀jọ̀gọ̀jọ̀ kán sọ̀ kéke sójú ìlù ó yá o ìjó yá o onílù ó yá o. ọlọ́jọ́ ìbí máa jọ ẹ̀. ọlọ́jọ́ ìbí máa jọ ẹ̀. ó ní lọ́jọ́ ayọ̀ wọn lọ́jọ́ ìbí máa jọ. ọlọ́jọ́ ìbí máa jọ ẹ̀. ọlọ́jọ́ ìbí máa jọ ẹ̀. ó ní lọ́jọ́ ayọ̀ lọ́jọ́ ìbí máa jọ. alájà ìbí máa jọ ẹ̀ débùnkẹ́ ayálọ́wọ́lé bàbá Sunday bọ̀ọ̀bọ̀. alájà ìbí máa jọ ẹ̀ ó ní lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ̀ lọ́jọ́ ìbí máa jọ. àwọn kan ṣe tíṣà. àwọn kan ṣe pretty baby tó jẹ́ dé fúnká bàbá Sunday tí mo kọ́kọ́ rí ọ̀tọ́lá mo bá lòdè ọ̀làlá mo bá lòdè ó dáná ẹ̀yà jùlù péńpélé. Hello dòde. ọlọ́láyé ló ní tòbí. ọmọ bíbí rẹ̀ ò ṣe fọwọ́ rà. Adékúnkẹ́ bèbí. nítorí pé mo ká màmá wípé. ẹ wo. yáyáyá lórí. lóríye orí ẹlẹ́gàn ló fàyà. one more time. ẹ wo gèlè yáyáyá orí àti ìbátan fún ayẹlẹ òògùn òní jìyà ẹ wo gèlè yáyá lórí àti ìbátan fún. epo nǹkan tẹ̀ lọ́mọ̀rẹ́ o. for real. Túbọ̀sún. Bàbá Túbọ̀sún. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Rẹ̀mí ni o. Rẹ̀mí? Kí ló ṣe Rẹ̀mí? Ṣé ẹ bá mi sọ̀rọ̀ tán ni? Kí ló sọ? Ó lóun padà bọ̀ lóṣù tó ń bọ̀ èmi ń padà bọ̀ lóṣù tó ń bọ̀ wàhálà dé. sista mi ẹ dẹ̀ kùnà wá àná. o ṣe máa dẹ̀ á. gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe wà ń pa sí yẹn ni mò ń wò yìí tẹ́ ẹ wà sọ́rùn tẹ́ ẹ wà sọ́wọ́ ẹ ì jáwọ́ nínú afẹ́ ayé. wo dákẹ́ ẹnu ẹ̀ ẹ̀yin èsì rẹ̀ tún dé o ṣé ọlọ́run ní ká má wọ aṣọ ni tàbí ká má lo ẹ̀ṣọ́ sista mi mi sọ pé kẹ́ ẹ má wọṣọ mi dẹ̀ ní pé kẹ́ ẹ má lẹ̀ṣọ pọ̀ ó ti pọ̀ ju gbogbo owó tẹ́ fi ń ra gold yìí ẹ lè fi invest now tàbí kẹ́ fi gba tíṣà fáwọn ọmọ yín aṣọ màmá ń gbò ẹ̀ṣọ́ tẹ́ tún rí yẹn ó máa ń wọ omi ọmọ ẹni láṣọ ẹni o. wo owó ọmọ mi ni mò ń ná rẹ̀mí lẹ́kùn mi àkànkẹ́. so owó rẹ̀mí lẹ́nu yàfùyàfù báyìí. Ah abájọ tí mo ṣe lálàá kan sí yín adébùnmi jáwọ́ nínú ọ̀rọ̀ rúnrún èmi kọ́ lórí. ó dá sísá mi. Hmm. ìwé exodu orí ogún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún ó sọ fún wa pé ká má ṣe ṣojú kòkòrò sóhun tó ń ṣe tẹnìkejì wa ó ní yálà ilé ni tàbí aṣọ tàbí owó ó tilẹ̀ sọ pé ká má ṣe mú ohun tó ń ṣe tẹlòmíì mọ́ sí wa sísá mi. Hmm. dé fúnkẹ́. ọ̀nà àbáyọ méjì ló wà o nínú kí ọkàn ọmọ òun ṣí kúrò nílé pátápátá kó mọ̀ lè ronú àti padà wálé mọ́ láéláé. bàbá kí ni ọ̀nà àbáyọ kejì. a lè ṣe kó wálé ó kàn jẹ́ wípé òkú rẹ̀ ni ó délé ni. ah bàbá ìyẹn ò dáa o ah ayé afurasí wa ah kò tí ì le tó bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wò tálákọ̀ọ́kọ́ yẹn ni kẹ̀jẹ́ ká ṣe. Hmm. Fáwọ́jì ó gbé. Tẹ́fúnkẹ́ ó dáa kí á lorúkọ ọmọ òun. Rẹ̀mílẹ́kún ọmọ Adélani Àjọkẹ́ lorúkọ ìyá ẹ̀. ṣíọ ọmọdé òun oògùn òpìlẹ̀ fọ oògùn abẹnú gọ̀ǹgọ̀ ìlú òyìnbó lọmọ wọn jẹrà sí o. àṣẹ eh, àṣẹ ó ti parí. ọgbẹlẹ gbọ. àṣẹ bàbá àṣẹ. Tẹ́fúnkẹ́ ó ti tàn iṣẹ́ rẹ ti jẹ́ ó sì ti parí èmi ẹgbẹ́ yìí arọ nígbọ́n láti bí oògùn à ń lébọ̀ lẹ́yìn à ń lára wájú èmi tí mo sùn sílé tí mo sùn dé ìgbà àròlé bàbá tí fáyọ ṣe ìmọ̀tú ìmọ̀jọ ìmọ̀tú ìmọ̀jọ ìmọ̀jọ ìmọ̀tú ìmọ̀ ẹni ní ogúdọ̀ dalẹ̀. ọmọ tó lòun máa dé ní oṣù tó kọjá àárí kẹ àmọ́ ọ̀gbẹ́ kò sí kan tó ń ṣẹlẹ̀ torí oṣù mi ló ti fẹ́ kọlẹ̀ sìn àbí kò fẹ́ wá sí nàìjíríà mọ́ ni. <laughs> níbo ló ń bọ̀ kó yà á dúró sàn àbí pàpọ̀ tọ̀tà ìjẹ́ o ti sun yín àbá. <laughs> láyé láyé kò lè yábà fún mi ẹja fún ìgbọ́n wa máa jẹ́ ẹ̀rọ ló máa da kó wọn aṣọ amẹ́ríkà àti ẹ̀rọ káàánú máa ṣe nàìjíríà wa mi. hello oh rẹmi àkújọ mẹ́ta a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n sìn ní. Hmm. ok ó sọ pé máa dé last month àárí ẹ kí ló ṣẹlẹ̀ what ó Nigeria. What kò tó fẹ́ délé ń bà nù bí. Ah, okay okay. dadi gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn kò yé mi bóyá mi ò dẹ̀ tí gbọ́ dáadáa mi understand nǹkan Hmm. ń sọ. Hmm, Rẹ̀mílẹ́kún lóòótọ́ owó duplex àti hospital ló fi ránṣẹ́ ṣùgbọ́n duplex nìkan ni owó yẹn kà àwọn olè ló gba owó àkọ́kọ́ tó fi ránṣẹ́ sí mi o lè bílí pé alẹ́ ọjọ́ tí mo lọ sí bank tí mo lọ gba owó yẹn gan làwọn olè wá ká mi mọ́lé ọjọ́ burúkú èṣùgbọ́n mi mu ni hmm. tìbọn tàdá tí kò ká mọ́lé bíi mo gbìyànjú kó má rówó yẹn gbà àánú àbí a má ṣe hmm. mi ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ nu jẹ́ ni o ó nu jẹ́ kí n sọ fún látijọ́ yìí hmm. rẹ̀mí mi ò ní fẹ́ kó banú jẹ́ o torí pé kí ni òye ọlọ́run ohun gbogbo sì ni ó máa ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere ni tá a bá dẹ̀ wò lóòótọ́ hmm. duplex kan tó kọ́ yẹn náà nǹkan nì yẹn gan tó ṣó mọ̀ pé ọmọbìnrin ni ẹ́ tí obìnrin tó bá kọ́ ilé tó tún kọ́ ilé iṣẹ́ irú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ wọn kì í tètè rọ́kọ fẹ́ o. ẹ̀mí <laughs> gbogbo owó tí mo sẹ́ǹsì yìnyín tó ń lọ síbi three hundred and fifty thousand dollars duplex nìkan lè fi kọ́. Rẹ̀mí Rẹ̀mí. Hmm. <laughs> Rẹ̀mílẹ́kún. Rẹ̀mílẹ́kún ó fi ìdínú ni o ṣùgbọ́n ṣe ni kó o dáríjì gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run ṣe ni kó o dáríjì gbogbo ti ń jẹ tọlọ́run ó kọ́ tó ju bẹ́ẹ̀ lọ. dad àbúrò yín disappoint me. Hmm. Rẹ̀mí. Mm. ó máa wò ń tiẹ̀ ṣe bí wọ́n ní àgbà tí bá ń yọ́ lẹ́ẹ̀dá ohun abẹ́nu á máa yọrù wọn ṣe ìwọ náà rí gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta orí tán dà sí gbòòrò èyí túbọ̀ sùn tajà tẹran ní fúnlá lóyún lóyún káàkiri gbòòrò bẹ́ẹ̀ inú ilé bàbá rẹ̀ ní ń gbé o Sunday àti Tọ́lá ní àbúrò rẹ̀ kò sí ìtó kàwé mẹ́wàá jáde nínú wọn kàtàkàtà ni wọ́n ń ṣe kiri ìgboro ráhùn ráhùn. Sunday wọ́n fi sílé ẹ̀kọ́ṣẹ́ kó lọ kọ́ṣẹ́ lílù ló fi bá tọ̀gá rẹ̀ jẹ́ títọ́lání ló burú jù àwọn ọmọ amúgbó ní bá rìn káàkiri àwọn area boys abẹ́ bíríìjì ní mọ̀lété ibẹ̀ ní gbé. ó ga o wá jésù ọjọ́ kí gbogbo wọn ronú pìwàdà nù. àmì o wọn ní èso inú ẹ̀kọ́ ó dààmú mọ́ra ṣé bí àwọn ọmọ tí ó yẹ kí wọ́n jẹ́ àròlé fún bàbá wọn nìyẹn báwọn náà ni wọ́n ṣe rọrùn rọrùn káàkiri báyìí tó wọn ò kúkú fi yọ̀ wọ́n o Elédùmarè má fi gbígbá mi lẹ́nu o bó wà ní ti ọkọ rẹ àfẹ́sọ́nà tó lóhùn wálé. Ah, ok ọ̀la ló máa ta amẹ́ríkà dé tó bá ti dé èmi àti àwa kì í. dúpẹ́ dúpẹ́ ẹlẹ́dàá mi ò ṣeun ẹlẹ́dàá mi mo dúpẹ́. Mariam kí ló dé tẹ fẹ́ ta léyìn. kò sí ṣùgbọ́n inú mi ò dùn sí bọ́n ṣe kọ́ rárá rárá àti pé kò tiẹ̀ bá dísàn àti mo fún wọn mu. àwọn forms tẹ ti fill ló ti wà ok ti wà ok we will assist you thank you very much ẹ ṣeun thank you. ṣe ná irú nonsense wo lélẹ̀ ẹ mélòó ni mo ti máa ń sọ fún ẹ wípé kó má lọ máa bu ọbẹ̀ nínú pọ́ọ̀tì mi ojú ò tiẹ̀ tiẹ̀ ẹgbẹ́ ẹ mélòó ló sì rí nínú ilé bàbá wọn dé àsìkò yìí ó tún yá ó tún lọ gbé ọmọ àbí ìpàbẹ́ wa ka mi mọ́lé ìyẹn náà lọ sínú pọ́ọ̀tì ọbẹ̀ mi a máa lọ bu ọbẹ̀ a máa yọ ẹran jẹ a máa fọwọ́ mẹ́wẹ̀wá a máa fi a máa fi jẹun ó dá mi lóhùn ni. ìyá ọmọ burú ẹjọ ẹjọ ẹjọ tó ń bẹ ó tó yín kí láà gbé kílẹ̀ jù jẹ́jẹ́ mo sì jókòó nílé bàbá mi o túbọ̀ sọ sọ fún ìyá rẹ ni tó fi wá fún mi lóyún wọn sì sọ fún yín pé ebi ń pa mí sọ sọ fún yín ohun tó bá sì wù mí ni mo lè jẹ ilé bàbá ọkọ mi kẹ́nìbọ̀dì má wẹnu sí mi lára ẹ mọ́ wẹnu sí mi lára rárá ni ìyá ẹ tẹnu ẹ dọ̀tí ló ń wẹnu sí ẹ lára ẹjọ́ ẹ kọ́ ṣé bí ẹjọ́ àkọ́ ọgbà ọmọ yìí ni tó lọ gbé ìwọ ọmọ tó jábọ́ lẹ́yìn ìyá ẹ̀ wá ká mi mọ́lẹ̀ ọmọ rédèrèdè ọmọ játijàti. ẹ má ti jẹ́ ń gbọ́ bá ọmọ lẹ́nu kóró gbà lẹ́nu yín kí lẹ́yìn sọ òun náà ẹ ṣọ́ra yín o ah, ìsìgbàgbọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ sọ fún yàrá ẹni. màámi mo ti ní sùúrù tó fún yín nínú ilé yìí o kí ló dé ná ah! à ń rọ́jú jẹ̀kọ̀ ọ̀bùn ó lè kọ́ nǹkan kan àbọ̀ màá jọ yín lójú gan o wo àbẹ̀bí lọ kó èrò ẹ jáde a máa jáde kúrò nínú ilé yìí màá dẹ̀ jọ yín lójú ẹ jẹ́ abẹ́tẹ̀ inú ilé ibi tá a máa kó lọ ó máa la ilé yìí ó máa la ilé yìí mọ́lẹ̀ fúnra yín lọ́wọ́ máa wá mi kiri abẹ́bí kẹ́rù máa kẹ́rù bọ̀. fún yá ń gbé lọ. jẹ́ ń gbọ́ ọmọ mi ẹni ọmọ rẹ̀ gan kẹ́ran jẹ́ náà ọbẹ̀ tí ó jẹ́ àmọ̀ kan tí wọ́n ṣe fún ọ. èmi mo bí kan ó yá jẹ́ mọ́ ọ lọ. á lọ. ẹ̀wọ̀n ga ọ̀ ọlọ́gìnì. ìwọ̀nba àsìkò tẹ́ lò pẹ̀lú mi inú mi dùn gidi ah, ah, eh, ẹ ṣe o ẹ wo mo fẹ́ lè sọ wípé wíwá yín lé ni ó mú yàtọ̀ bá ayé mi pátápátá tó láti nǹkan bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn tá a ti bẹ̀rẹ̀ ilé ọmọ aláìníyàá ẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ni àkọ́kọ́ tó máa gbé ẹ̀bùn tó tó ìwá fún wa àgbàrú ẹ̀rì. Ah, jésù ni gbogbo ọpẹ́ tọ́ sí o inú àwa gan dùn láti wà ní ipò olùrànlọ́wọ́ fáwọn ọmọ aláìníyàá yìí. ọlọ́run àtúbọ̀ máa gbé ọwọ́ yín sókè. àmín àmín àmín ó dáa mà èèyàn máa ń jọra wọn o kí ló dé mà. ẹ ti jọ obìnrin kan tí mo ti rí rí jù. ah mọ́mì méjì méjì lọ́lọ́run dá ẹ̀ hàn. ẹ wo ilé ìkọjá abẹ kì í ṣe ọ̀rọ̀ méjì méjì obìnrin tí mò ń sọ yìí wọ́n gbé wá sí hospital tí mo ti ṣiṣẹ́ ńgbà kan kò dẹ̀ pẹ́ tó bímọ ló ṣaláìsí ah, ṣùgbọ́n ọmọ tó bí yẹn wà Ah, àsìkò yẹn báyìí tí n bá ti ń wo ọmọ yẹn nílẹ̀ ẹ̀rọ ọlọ́run máa ń bà mí kò dẹ̀ pẹ́ nígbà yẹn lèmi gan fàyè mi fún Jésù gbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gan àti àwọn àpẹẹrẹ kankan tí ọlọ́run fi hàn mí ó ní ọlọ́run lò láti fi bá mi sọ̀rọ̀ láti dá ilé iṣẹ́ ọmọ aláìníyàá sílẹ̀. ọ̀rọ̀ máa ń jọra wọn tòótọ́ ṣùgbọ́n ìtàn tẹ́ ẹ sọ yìí ó fẹ́ jọ ìtí dáàdì mi sọ fún mi o nípa bí ìyá mi ṣe bí mi tán tí àwọn náà dákẹ́. Hmm? ẹ jọ mà kí lorúkọ hospital yẹn àti pé ìlú bo ló wà. ìbàdàn bí ni ìlú yìí náà ló wà bínú konu maternity home ni. bínú konu. ṣé tẹ bá rí ọkọ arábìnrin ṣé ẹ máa dá wọn mọ̀ nítorí pé dáàdì tèmi náà ṣì wà o mi ò tiẹ̀ láǹfààní àti rí ọkọ arábìnrin yẹn rárá rárá torí jọ́sán wọ́n gbé obìnrin yẹn wá mo wà ní duty ṣùgbọ́n mi ò sí ní ara àwọn tí wọ́n gbà wọlé ọjọ́ tó dẹ̀ máa bímọ náà mo wà ń bẹ̀ in fact mo wà lára àwọn tó gba ẹ̀bí ẹ̀ ṣùgbọ́n ọjọ́ kẹta tó máa gbòkú obìnrin pẹ̀lú ọmọ tó fi sílẹ̀ mo wà off ní ọjọ́ yẹn so kò jẹ́ kí n tiẹ̀ láǹfààní láti mọ arákùnrin yẹn. ó dáa ṣé ẹ rántí déètì tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀. mi ò rántí ok ó dàbí ẹni pé mo kọ sínú diary mi nítorí ẹ̀ mú mi kọ sílẹ̀ ni wípé irú ìṣẹ̀lẹ̀ yóò tọwọ́ mi ṣẹlẹ̀ rí mo ṣàrántí pé yes July 1975 ni. Ah, ó dàbí ẹni pé mi ni. <laughs> July 20, 1975. Oh, not people. God, you that, sir. I'm sorry, I'm sorry. What is it, what is it, what is it? Ìrètí ń bẹ fún igi tí a gé lórí. Ìrètí ń bẹ fún igi tí a gé lórí. Ẹ kú jòkó ma. Ẹ ṣe ẹ pẹ̀lẹ́. Wọ́n ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n wọ́n ń bọ̀. Ah, ẹ bá má ti yọ wọ́n lẹ́nu àṣé bí n bá padà wájọ́ mi. rárá mà kò tó yẹn inú àwọn ọgọ́ máa dùn láti rí yín. ẹ ṣe gan. ẹ sì máa ń lẹ máa bẹ ẹ sì. ẹ kúrò lẹ́ o ẹ rà sà ẹ kúrò lẹ́ ẹ lẹ́ o. Délani. Tinúkẹ́. ṣọmọ ẹ rèé. Délání ìwọ. Ìwọ sọ pé ò lè fẹ́ mi mọ́ torí mo jẹ́ nọ́ọ̀sì. Kí ni nọ́ọ̀sì fi ṣe ẹ́ náà? Gbà tó fún mi lóyún lọ́jọ́ sí tó ní kí n lọ yọ́. O mọ̀ pé nọ́ọ̀sì ni mí gbà ẹ́. Ẹ́. Tinúkẹ́ Tinúkẹ́ ọ̀rọ̀ ṣe kí n tètè máa ń yẹ̀yìn obìnrin náà. A ní bàbá kan ni wọ́n lọ wọṣẹ́ fún mi lọ́dọ̀ ẹ̀. Bàbá yẹn wá ní ìràwọ̀ ẹ̀mí àti ẹ̀ pé ìràwọ̀ wa ò papọ̀ wọ́n ní ìràwọ̀ èmi àti nọ́ọ̀sì ò papọ̀ nítorí tara wa náà nìyà tí èmi àti ẹ bá lọ fẹ́ra wa nísìnyí tí ìràwọ̀ wa ò papọ̀ ta ló mọ nǹkan tó máa tẹ̀yìn ẹ̀ jáde. kí ló sọ́n sí náà bàbá kan kò ní dá fún wa sí bàbá náà. òròkè mi ti gbọ́ mo ti gbọ́ mo gbọ́ mo gbọ́ kó fọ́ọ̀mù obìnrin kan tó ń jẹ́ Àjọkẹ́ lóyún ṣùgbọ́n lọ sọ fún èmi ò fẹ́ obìnrin náà o lọ sọ fún pé ọmọ inú ẹ yẹn á bí o ṣùgbọ́n òun kọ́ ló máa tọ́ àlọ́ òun kọ́ ló máa tọ́. kí kí ló sọ ìhàlẹ̀ ìhàlẹ̀ níjọ́ kò sí nǹkan tó lè ṣe. èmi ìhàlẹ̀ èmi àti oníkọ́ ọmọ níyà mẹ́ta èmi ni mò ń halẹ̀. <laughs> Tinúkẹ́ <laughs> mo níyà mẹ́ta oníyà mẹ́ta kọ́ oníyà méje ni bóun àwọn ìyá ẹ̀ kan jẹ́ mẹ́tàlá kò sí nǹkan tó lè ṣe jáde nílé mi jáde. tinúkẹ́ iṣẹ́ rẹ ti ṣe <laughs> wo yóò gùn yán láyé ọ̀run ni ó ti lọ gbọ́ bẹ̀rẹ̀ àbí kí ló tún fẹ́ ká ṣe. ìyá. Yeah Oh. mo fẹ́ gba ẹ̀san ìyà lára ọmọ hmm. ọmọ tó bá bí hmm. èmi ò ní kó kú o hmm. ṣùgbọ́n kó lẹ́ràn kórìíra lára gbogbo ibi tó máa dé báyìí kó máa kórìíra ẹni ah! mi ní kó má ṣe oríire o ṣùgbọ́n kó má ro ohun rẹ̀ fi ṣe tó máa fi kú. àwọ̀ tìǹkẹ́ èyí ọ̀wá ti pọ̀ jù àìwẹ̀ láwẹ̀ láàbomi orí la páyà. ẹ máa gbọ́yà ojú àánú ti fọ́ bá ìtìkà ló kù tí adìyẹ bá dà mí lóògùn nù màá fọ lẹ́yìn ni kódà màá tún pa jẹ. Ah! tinúkẹ́ ó dáa mo ti gbọ́ gbogbo ohun tó wí la ṣe. ṣé pé ìwọ ló gbé arábìnrin yẹn wá sílé ìwòsàn bínú kò nù. Ah. ẹ̀yin ẹ̀yin eh, tinúkẹ́ kó o tó tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ jókòó náà jókòó jókòó. kò pẹ́ lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ni mo di àtúnbí nínú Kristi mo ronúpìwàdà mo dáríji gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ mí nígbà tí mo lọ sọ́dọ̀ ìyá tó gégùn yìí wọ́n ní ìyá ti kú. wọ́n wá lọ sílé yín ní Yemẹtu wọ́n lóò gbé bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n lóò ti kó lọ sílé ṣá kò tẹ̀ sẹ́ni tó mọ àdírẹ́sì ibi tó wà mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà pé kí Ọlọ́run náà àánú ẹ̀ kó jọ kó jẹ́ kí wọ́n gan fúnra rẹ̀ tiẹ̀ lè ṣalábàápàdé Kristi kí gbogbo ègún yìí kó lè kúrò lórí ẹ̀ báwo wá láyé yín báyìí ṣé ẹ̀yin náà ti gba Jésù. Ah, láti bí ọmọ ọdún méjìlá ni mo ti dà tó bímọ. Ah, jésù mà ṣe o délani ẹ jẹ́ máa dúpẹ́ ṣé bọ́mọ náà rèé ṣé bọ́n ló ṣoríire ah, tírú oríire ẹ̀ tí wàá ṣànkúrọ̀ kan rú ọ̀dọ́rú èmi ọpẹ́ ló yẹ ọlọ́run mo rántí arábìnrin kan tí ìyá ìgérò ègún báyìí fún ó lọ sílùú òyìnbó ó kàwé ó gboyè rẹpẹtẹ ó lo ọdún méjìdínlọ́gbọ̀n nígbà tó máa padà wálé abẹ́rẹ́ ló kéré jù kó mú bọ̀. Jesus Christ. Hmm, ṣùgbọ́n hmm, hmm, àbájọ ah! àṣé òkú tí mo sin ní ẹsẹ̀ rẹ̀ yọ ọ ta. kẹ́sì máa wò ó ojú kòkòrò ló ṣe mí o kò sí bàbá kankan tó ní kí n má fẹ́ nọ́ọ̀sì bàbá kankan ò sọ wípé ìràwọ̀ èmi àti nọ́ọ̀sì ò lè papọ̀ ojú kòkòrò ló ṣe mí o abájọ abájọ tí rẹ̀ mi fi ń la oríṣiríṣi ìṣòro kọjá láyé àbò ò rántí. lílani ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run O lè mi ṣe ń wá ìkiri ńgbà yẹn hmm. pé kí wọn náà tiẹ̀ lè sá síbi tí agbára wà hmm. kí ègún ìkó má bàa nípa lórí ọmọ yìí hmm. ṣùgbọ́n mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé gbogbo ẹ̀ wá padà yọrí sáyọ rẹ̀mí lẹ́kún jọ ọkọ mi ṣe rí ìgbé ayé láì ní jésù ìgbé ayé rádaràda pátápátá ni ah, rẹ̀mí lẹ́kún jọ àìmọ̀kànmọ̀kàn ló ṣe ní ìgbà yín láì Kristi dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì mí jọ. jókòó tinúkẹ́ ó ṣe tinúkẹ́ ó ṣe èmi gan-an ni ìbá máa tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ èmi gan-an ni ìbá bẹ̀rẹ̀ pé kó o dáríjì mí. báwo ó ti tó a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Jésù. má mú mi lẹ́rù ọmọ bẹ̀ sọ mí jí. Hmm. ọ̀rẹ́ wa fẹ́ yé mọ́ ìwọ obìnrin torí mi ò mọ bí èèyàn ṣe máa bí ọmọ tọmọ máa dàgbà tí ò ní rọmọ náà mọ tí ó dẹ̀ máa jókòó bí omi tútù síbí láti jọ yìí òde ọmọ yìí ọ̀rẹ́ ẹ̀dẹ̀ balẹ̀ òde jókòó síbí ojú ọ̀n jáde kó wá wá ọmọ mi sìn. bàbá túbọ̀ sùn ẹ wò ẹ ti látẹnumọ́ ọ̀rọ̀ jù kí ló dé ṣé Túbọ̀sùn wá jẹ́ ọmọ kékeré ni tí màmá wa kiri tó bá ka yín lára ẹ lè lọ gbé fọ́tò ẹ̀ sínú pépà hmm. tàbí kẹ́ lọ sílé akéde kan bá yín gbé sáfẹ́fẹ́. hello yes ta ló ń sọ̀rọ̀ ta ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ Túnbọ̀sún Ọláwálé èmi ni bàbá hein, hein? ẹ kí ló de kí de dé kí ló dé gan ẹ mò ń gbọ́ mò ń gbọ́ níbo bàbá tó bá sùn kí ló dé ẹ mò ń bọ̀ kí ló dé ẹ fi gbé wọn débí ìyàwó àtọmọ ti kú. Ah, ah. òun gan ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ló wà. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ẹlẹ́fọ̀ọ́ lọ́wọ́ ah, irú eléyìí ò dáa torí ọlọ́run ẹ eh? kí ló lè ṣẹlẹ̀ sí wọn nú ilé nígbà tí ò ń ṣe títì tí ò ń ṣe nú omi àtòrí ọlọ́run. ṣé ẹ tí ìbọn ni ilé tó ń gbé lówó wọn nílé yìí ò tí ì pọ́dún méjì ẹni tó kọ ó ní òkọ dáadáa kò sì ní dáfẹ́ tó kọ́lé o kò ní dáfẹ́ tó kọ́lé náà. báwo ni. bákan náà ni o. Ah, Mr. Lawale abẹ́yìn náà máa ọmọkùnrin yẹn rí. ọmọ wọn ni. what? but kò sọ fún mi pé ọmọ yín lòun. èmi ni mo fún un nílé yẹn. ọlágbájú ọlágbájú o ṣe nǹkan tó tó yìí. mr lágbájú. òpele tí wọn kọ dáadáa bá máa tẹ̀mí lágbájú. ẹ má bínú ẹ má bínú èmi náà mọ̀. ẹ bọ̀ tí wọ́n sọ pé ẹ̀yin ni wọ́n gbé contract ilé yẹn fún. ilé wo. ilé tuntun tó wà ní Bódìjà tẹ́ ẹ kọ́ fún wọn miss Remi Adelani. Doctor! Doctor! Doctor! mọ́tò kò kú o. Ẹ̀mí lẹ́kùn. Ẹ̀mí lẹ́kùn. ó kúkú dáríjì mí ni wàá rotọ́lá o dáríjì mí. mo ti jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ fún bàbá ẹ̀ kó má ṣe o ah, èmi kúkú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ní òkúta táwọ̀ mọ̀lẹ́kọ̀ sílẹ̀ ṣebí wọn ló wá padà ní pàtàkì igunlé báyìí ẹ̀mí lẹ́kún ìwọ gangan ni àrólé ọmọ ìwọ gangan ni bẹ̀rẹ̀ tójú dáúdù lọ má ṣe wù. ẹ má sunkún mọ́ ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún yín ṣe bẹ́ẹ̀ ti ṣe tán láti fàyè yín fún Jésù. mo ti ṣe tán o mo kúkú ti ṣe tán tẹ́lẹ̀ ìgbé èṣù obìnrin tí mo fẹ́ ni ò jẹ́ ọ̀gá jésù kristi láyé mi. ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ mo rò páwọn náà ti ronúpìwàdà àbí madam. pásítọ̀ mo ti ṣetán láti fàyè mi fún jésù èmi náà kọ́ èṣù lọ́lọ́ mi mo ṣetán láti fi gbogbo Èmi <laughs> fún Jésù. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ìrètí ń bẹ fún igi tí a gé lórí. Ìrètí ń bẹ fún igi tí a gé lulẹ̀. Ènìyàn tó bá ti gba Jésù ìgbé ayé ọ̀tun ni ó máa gbé. Nítorí Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Tó ẹ ṣé o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá bá wa ṣe ìṣílẹ̀ ìwòsàn ọmọ wa Rẹ̀mílẹ́kún àti ọkọ rẹ̀. Ọlọ́run ṣe ti yín náà o. Ibi Awúladé yìí o. Bí kò ṣe pé Olúwa kọ́ ilé náà, àwọn tí ó ń kọ́ ń ṣe lásán. Ó yá alàgbà ẹ fún wọn ní sísọ́ọ̀sì kí wá bá wa ẹ rọra sá ọ. a sí ilé ìwòsàn yìí ní orúkọ bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́ Покажем. ẹ̀yin ènìyàn mi ṣé ẹ̀yin náà ti wá rí báyìí wípé olúwa ọba òun ló mọ àròlé yálà ọmọkùnrin tàbí ọmọ obìnrin àní kí olúwa ọba kó ṣàti fún wa ní ọmọ olóríire mo gba àwa òbí àti alágbàtọ́ ní ìyànjú wípé ká kọ́ ọmọ wa ẹ má jẹ́ ká fi ọmọ kan kẹ́ ìkan ìwé òwe orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún ó sọ fún wa wípé tọ́ ọmọ rẹ yóò sì fún ọ ní ìsinmi yóò sì fi inú dídùn sí ọ ní ọkàn ṣẹ́yìn náà dẹ̀ mọ̀ wípé ọmọ tí a kò bá kọ́ òun ni yóò gbé ilé tí a bá kọ́ tà mo wá kọ sí àwa oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣẹ́ òwò oníṣẹ́ àdáni àti oníṣẹ́ ìjọba wípé ká má mú ohun ìní ọmọlàkejì wa mọ́ ti ara wa eléyìí lòdì sí òfin Olúwa ìwé ẹ́xódù orí ogún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún ó fi eléyìí wa dáradára mo wá fi àsìkò yìí gbàdúrà wípé gbogbo ilé tí sinimá yìí bá wọ̀ pátápátá olúwa ọba yóò ṣe àwọn ọmọ wa ní olóríire ẹ ṣe o ibi tí ẹ ti mú owó tí ẹ fi ra sinimá yìí olúwa ọba yóò fi ọ̀pọ̀ rọ́pò ẹ̀ èmi ni tiyín tòótọ́ ṣọlá àlọ́ thank you very much.